Quitan la música, es que son, es que tienen mala leche. No tenéis ni idea de lo que es ver esto con el Oculus Rift. Están todos aquí que parece que casi estamos. <laughs> entonces, ¿qué? Vilma. No, no va a abrir nadie. empiezan a moverse. <laughs> Especial infarto Socorro Riff. Dios subo por la pared por donde haga falta. ¿Puedo subir encima? te hacen pasarlo mal y luego no hacen nada. Bueno. Joder. Más estatuas. Buen consejo. Vamos allá. Por aquí. Una lanza aquí, otra lanza allí, con lo cual tengo que pasar entre estas dos lanzas a la fuerza. Hasta luego. El escultor. No perdía el tiempo el hombre, ¿no? que, que más lanza supongo? A ver, aquí hay Este tiene algo Sí. Supongo que darán un logro por recoger objetos o algo así. Gracias. también para pasar. Bueno, para eso tonto, papelito. Finalmente estaba logrando comprender. Algunas de las estatuas eran la representación del poder, de la perfección y de la fuerza aplicadas al otro tipo de esculturas que probablemente representaban a sus víctimas. Era él aplastando su ego contra sus modelos, forzándolos a moldear sus obras, morir en el acto y ser una parte de su arte, para siempre. Había descubierto que esas esculturas no eran simples obras expuestas y que corría peligro. Indirectamente, me veía representado por las víctimas, algo que odié al instante por la posición que me obligaba a adoptar pero tuve que ponerme de su lado para sobrevivir y llegar a él. ¿Qué es eso? ¿Tengo que hacer de víctima o Vale, eso como es. Ahora hay luz aquí, con lo cual seguramente la palanca esta ya funciona. ¿Verdad que sí? Es increíble este juego, ¿eh? Seguramente si no lo Oculus hubiera pasado desapercibido, pero... Pero ahora mismo... Oh, ¡Qué pasa? Vamos a empezar a, a explorar. vacío. Creo que no voy a llegar. que qué queréis que os diga, o sea, es que el Oculus Rift es que vivir los juegos de esta manera yo creo que es lo que habíamos soñado siempre. Juegos de este estilo, pues sí, habremos jugado ya unos cuantos, pero es que es que no tiene nada que ver, ¿eh? Estar dentro de dentro del escenario y, verlo todo a tamaño natural. Es que se vive de otra forma, ¿eh? es... Estás en tensión todo el rato. seguir por ahí, pero primero vamos a mirar a ver si hay algo por aquí. Parece que no. No sé si saltar aquí me serviría de algo. Ah, sí, una escalera. Bueno, vamos a lo seguro primero, que es mirar por aquí. Ah, no si pues no llego. Vale, pues ya está claro, ¿no? Por aquí. Sí o sí. podía creer que este se viese a sí mismo de esa manera, pero en este lugar regían sus reglas, de modo que debía aceptarlo y tratar de sobrevivir a cualquier precio. Debía hacerlo pagar por sus crímenes y vengar a cada una de sus víctimas, pero en esta posición estaba más próximo a convertirme en otra de ellas. Su presencia era magnánima e intimidante, pero el poder de su propio ego era tan grande que derrumbaría los mismísimos pilares de su conciencia. Yo solo esperaba no tener que estar allí cuando eso sucediese. Sí, yo también. ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho! que no me lo esperaba. Sí, bueno. Vale, vale, vale. Esta no la tira, esta es muy grande. Sí, sí la tira, sí la tira. 娘，好了吗？ Listo, yo creo que tendría que haber algo aquí, que es donde estaba él. Ah, vale, ya veo el camino. Vaya tela, así que no se ve nada. Uf, sube. Qué tamaño. Qué barbaridad. Bueno, terminado el capítulo 2. pero espero impaciente que llegue el tercero. Desde luego, ha sido toda una experiencia. Pues esto fue Doorways. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos.